그 부패왔다로 시야가루 코트로 메라 나이 때마 대하자 너 그메다 니아서 마카호 니아서 또 내려와 와서부터 니 때만에 맞아서 뭐하고 외로 Opa, você deve ser o índio. Eu sou o Vanderlei, estou entrando no lugar do Edson no turno da noite. Tudo bom? Tudo bom. 7 Konyapı. Medisinin başa kasa? Universidade Brasília Kanıbını yapar. Tapını kasar? Tapını kapar. Você tem andado um pouco desatento? Está acontecendo alguma coisa? Está com algum problema pessoal? Assim deu, cara. Rua que tá nem Essa febre vai e volta. Até parece que ela tem horário certo. kosan sini Ekati, Basa, wekane jadi walau semua taman yang mau PK sudah hilang ke ya terus nyokap que kau a Ames, cuma wiro, Você é bom de mira, índio? Não gosto de pegar em arma, não. Eu, na fazenda, dormia era abraçado com a minha. Lá tem muito índio, sabe? Índio de verdade. Doutor, digan termio, né, normalidade, né? Ya, no, ya no veo bolina. Que esa normalidad ser más citizona. Pero para acá, não. no, me meter con mi amor. Mas, pô, não sei nem